righteous hello guys welcome back again तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे फिलहाल हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड और जैसे को भाई बहुत गलत सीन है इस गेम प्ले में आपको यह ज़रूर देखना चाहिए अगर तो आपको गेम प्ले पसंद ना आया तो भाई डिसलाइक मार के चले जाना क्योंकि इस मैच में आपके भाई के एम टू फोर नाइन और एम पी फोर्टी को भाई इतना जलील किया जाता कि आप छोड़ो खैर इतनी अंडर एस्टिमेट पावर की जाती है एम पी फोर्टी और एम टू फोर नाइन की खैर वो तो थोड़े से गलत सीन आगे जा क्योंकि फ़िलहाल मैं पीक में उतर रखा हूँ और मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड तो यहाँ पे आपने देखा ही भाई कितनी स्क्वाड लैंड कर रही हैं अलग अलग चाहे लैंड कर रही है बट काफ़ी ज़्यादा बंदे आ रखे हैं तो अपन पहले यहाँ की आर्मी को क्लियर करेंगे फिर आगे जाएंगे फ़िलहाल सामने देखो बंदा है और खैर मैंने पूरी कोशिश की कि भाई उस बंदे को फिनिश ना ही करे ये भाई बट भाई इस बंदे ने कहा जान जाए बट पेटी ना जाए फिलहाल मैं जिस बंदे पे रश करने वाला हूँ भाई जैसा आप इसके काम देखना इस आई स्वेयर कसम से ये बंदा पता नहीं कौन सा नशा करके खेल रहा था देखो मैं इसके नीचे से गया इसको पता नहीं चला मैं इसके पास से आगे खड़ा हो जाऊँगा फिर भी इसको पता नहीं चलेगा जस्ट देखो साथ ये अपने भाई काफ़ी ज़्यादा नेक दिल है अपने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि एम पी फोर्टी दे जाते हैं अपने को खैर अभी ये बंदों की शुरुआत है जस्ट देखो आगे किल फिलहाल सामने एक बंदा है और एक अंदर है तो एक ये भागा इसको भी पकड़ते हैं अब इसकी वापसी देखना भाई क्या दीवार फाड़ के निकला है बंदा ये तो क्रीच है भाई अभी देखो जैसे पे तीन डाल रहा अगर तो भैया आपने किसी इतनी किसी बंदे की इतनी चौड़ देखी है कि भाई सोलो वर्स स्क्वाड खेल रहा और पीक में ओपन में पेटियां डाल रहा फिलहाल आपको शायद फूट स्टेप सुनाई दिए होंगे एक बंदा इस छत के ऊपर चढ़ रखा है उसकी भी पेटी डालते हैं क्योंकि अपना लक काफ़ी ज़्यादा चल रहा था इस गेम प्ले में तो यहाँ पे भी बच ही जाएंगे तो फ़िलहाल अपने हो चुके हैं सात किल और आई थिंक के पीक का एरिया सारा मैंने क्लियर कर दिया है जहाँ तक मेरे को याद है कि मैंने तीन स्क्वाड उतरते देखे थे बट एक स्क्वाड तो आपस में ही लड़के ठिल गया तो अभी देखो आप मेरी चौड़ भाई मैं हील भी ओपन में ही करूँगा खैर वो अलग बात है कि मैं क्रोनो की शील्ड एक्टिव कर लूँगा फ़िलहाल यहाँ पर अपना काम हो चुका था ख़त्म मतलब ख़त्म मतलब गेम प्ले नहीं ख़त्म तो अभी मेरे को थोड़ी सी लूट चाहिए थी पहले भी काफ़ी ज़्यादा थी वैसे मैं बहुत ज़्यादा लालची हूँ मेरा टीममेट पास मरता रहे बट मैं लूट करके ही भाई उसको रिवाइव करता हूँ फ़िलहाल यहाँ से अपन यहाँ पे आते हैं तो एक पोर्ट की पेटी डालते हैं तो यहाँ पे अपन थर्ड पार्टी भी करेंगे भाई एम टू फोर नाइन से पूरी की पूरी दो स्क्वाड को भी उड़ाएंगे वो तो खैर थोड़ा सा आगे होगा लेकिन यहाँ पे भाई तो तो सामने आई थिंक ये उसी स्क्वाड का लास्ट बंदा है भाई जो जिसकी मैंने पेटी अभी डबल डोर में डाली थी मेरे को कंफर्म नहीं है बट मेरे को जहाँ तक लग रहा था भाई ये उसी स्क्वाड का बंदा था क्योंकि उसी ओर से आ रहा था और मेरे वहाँ पे हुए भी सात किल थे और जो कि आठ होने चाहिए थे बट यहाँ पे देखो अपन थर्ड पार्टी करने वाले हैं दो स्क्वाड लड़ रही हैं आपस में एक स्क्वाड पूरी होती है और एक स्क्वाड का जस्ट एक बंदा मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड वो भी शायद बंदा खेला था जस्ट देखो अभी ये स्क्वाड कितना अत्याचार कर रही है उस पर भाई तो अपन उस बंदे की साइड लेंगे पहले इस स्क्वाड को उड़ाएंगे फिर भाई उसको भी उड़ाएंगे क्योंकि वो अपना भाई थोड़ा ही है जिसको बचाएंगे उसने एक बंदे की पेटी डाल दी थी भाई क्या ही क्या ही लॉस शॉट लगा खैर अभी एक बंदा रहता है इनका क्योंकि एक की उसने पेटी डाल दी थी दो की मैंने तो एक बंदा पीछे नीचे देखो ओके ये भी स्क्वाड वाइप और ये रहे वो भाई साहब जिन्होंने सॉरी ये मतलब सोलो नहीं था <laughs> मेरे को पता नहीं था क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था मेरे को लगा था भाई कि डायरेक्ट फिनिश हो चुका है फ़िलहाल मेरे को सामने से एक भाई ये रिडार में एक बंदा नज़र आता है बट मैं काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ उस बंदे को बट वो भाई बंदा मेरे को मिलता ही नहीं मेरे जस्ट टाइम वेस्ट करता है पीछे जाने का क्योंकि मैं जाने वाला था बीमा शक्ति में और वहाँ पे नहीं जाता हूँ इस बंदे को ढूंढने चला जाता हूँ खैर वहाँ से मैं सीधा आता हूँ भाई ड्रॉप लूटने के लिए क्योंकि यहाँ पे हुआ है ड्रॉप ये निकल गया गाड़ी उड़ाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर मेरे को एक फ्री का किल मतलब बोट मिलता है तो उसको छोड़ के भाई अपन आ जाते हैं इस वाले ड्रॉप पर जो कि हुआ होता है बीमा शक्ति में तो काफ़ी ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि मेरे चौदह के चौदह ही किल हैं और मैं कितना जलील हो रहा होता हूँ तो यहाँ पे ग्रोज़ा होती है तो मेरे पास एम टू फोर नाइन है तो मैं जस्ट यहाँ पे टाइम पास कर रहा था मैं सोच रहा था अभी देखना मेरे काम जस्ट देखोगे तो मैं यही सोच रहा था भाई जो भी स्क्वाड होगा वो मेरे पास आ जाएगा बट मैं भी पागल था भाई थोड़ी कोई आने वाला है क्या एक गलत सीन है फ़िलहाल यहाँ से मैं कुछ करता हूँ मतलब उड़ जाता हूँ यहाँ से मैं सीधा जाने वाला हूँ पीक के अंदर क्योंकि जून वहीं पे और यहाँ पे जस्ट आप बंदे की ड्राइविंग स्किल देखो भाई आलमोस्ट आलमोस्ट मेरी पेटी डाल दी थी क्या ही बंदा गाड़ी चलाता है जस्ट देखो अगर ये पत्थर नहीं होता तो भाई पक्का पक्का फोड़ दी बंदा भी फोड़ते हैं अरे भाई हलवा है के एम टू फोर नाइन ये बंदा काफ़ी ज़्यादा मेरे को जलील शॉट लगा कितने बॉडी शॉट खाएगा भैया खैर आई थिंक ये बोर्ड था मेरे को कन्फर्म नहीं है क्योंकि इसका नाम बोटो वाला नहीं था तो फिलहाल मेरे को सामने दो बंदे रिडोर में नज़र आते हैं क्योंकि बंदे बच रखे थे पांच तो मैं समझ गया भाई एक तो फुल स्क्वाड है और वो मेरे सामने तो दस फोर नाइन के चल गए देखो तो भाई मैंने गोली तब तक चलाई जब तक उस बंदे की पेटी ना बन जाए तो गोली चलनी चाहिए तब तक जब तक बेटी ने बन है चक्कर सॉरी गलत डायलॉग तो फिलहाल सामने एक और बंदा है जैसे को देर में भाई भाई का आ जाती है पीछे से तो ये भाई साहब को लग रहा था नहीं इन भाई साहब को लग रहा था कि ये बी एम पी फोर्टी के बदले यूज़ कर लेंगे मतलब गलत यूज़ कर लेंगे खैर इसका टीममेट आता है भाई बाइक लेके तो जो अपनी एम पी फोर वन किसी काम आएगी अरे भाई क्या ही उड़ाया क्या ही उड़ाया तो भाई इस बात के लिए वो तो एक लाइक बनता है मेरे को पता है कि लोग नहीं करते हैं कोई भी नहीं करता है लाइक अगर तो आपको भाई क्लच पसंद आया है दो स्क्वाड का क्लच कर दिया मैंने तो अगर आपको क्लच पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री में होती हूँ आपका कुछ नहीं जाएगा जस्ट टच करने की ज़रूरत है फ़िलहाल यहाँ पे एक बंदा बचा था इनका वो पता नहीं कहाँ था मेरे को आई डोंट नो क्योंकि भाई जून के सेंटर में मैं था और पीक के ईस्ट से मैं आया था और यहाँ नीचे मेरे को कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था तो पता नहीं इनका बंदा कहाँ था तो जस्ट देख हूँ तो इस घर में तो वो बंदा होता नहीं है और भाई साहब इतना डर किस बात का खैर इसी के साथ अपना हो जाता है एक इजी पुया आई होप कि आपको गेम प्ले पसंद आया होगा अगर तो भाई गेम प्ले पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपका भाई इस तरह का गेम प्ले इसी चैनल पर डालता रहता है तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट गेम प्ले में अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा bye bye take care Allah हाफिज़